大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百五十二讲，神要对你说什么？自食其果。 背负流人血之罪的，必往坑里奔跑，谁也不可拦阻他；行动正直的必蒙拯救，行事歪曲的立时跌倒。今天的题目呢，大家也应该会懂吧？自食其果，就是自己吃。 自己种下的苦果，当然也是有类似说种瓜得瓜啦，哦，那你做错事情，你的后果就是被惩罚。这个成语有两方面的意义，一方面呢就是提醒你喽，啊，你不要去做错事，你做错事呢，你就会。 去有自视其国啊，另外一方面呢，就是已经是做错事了，所以对着你说你是自视其国，所以也没有的后悔，也没有的怨人，这就是你自己找来的。那可能也就是有人说，这就叫做啊，自作自受。 那这个经文里面背负流人血之罪的，必往坑里奔跑。那的意思呢，就是你去用武力去杀害别人，啊，后来就是事情被发觉，或者就是你需要去面对惩罚，然后去逃避，你就要往坑里去跑啊。那在坑里去跑这样的一个意思呢，往坑里。 那很多解经家都把它当成就是死的意思啊，就是死的意思，那就是你杀人啊，然后你就会要面对死的这个惩罚啊，那就是经文的解释，往坑里去跑。那你往坑里去跑，一般上我们就是说，别人啊，呃，面对这样的一个危险呢，我们需要去帮助他啦。 去解救他，但圣经是说，这些人呢，自食其果的人呢，那我们是不需要去拔刀相助，我们不需要去拦阻，我们就是让他去面对他的这样的一个后果，因为他自己做错事，他自己要去承担啊。所以在当中呢，就是呃，给我们看得到的，就是一个是上帝的一个公义啊，上帝有慈爱，但是也有他的公义。 所以你做错事情了，你要面对他的这个惩罚，你要面对你杀人啊，然后你的结果啊就是啊要被追杀啊，所以你也可能面对死刑。当然这对我们来说是很严重，我们真的是会有这样去杀人的吗？啊，可能没有这么严重。但是他在里面呢，就是要讲一件事情，就是自食其国，你杀人你就会被人家追杀。 所以啊，只是其果。但是我们把这个十八节看啊，那可能对我们来说，呃，更实用了。就是行动正直的闭蒙拯救，形势弯曲的立时跌倒。你是形事正直的还是形式弯曲的？形式正直的闭蒙拯救，那会什么意思？你形事正直的人，其实你不可能往这个坑里去跑啊，你不需要。 因为你没有做错事情，所以呢，你就没有这样的一个危险啊，你也不需要去拯救你，你没有这个危险的问题。但是行事弯曲的人呢，你就立时跌倒，因为你行事弯曲，那上帝的管教啊临到的时候，你就会可能有这个跌倒的这样的一个惩罚和这个呃自食其果的。 后果了，所以在当中呢，就是要告诉这我们，我们都可能会面对自食其果的一个后果。而在当中呢，我们就是要去好好的想，那是不是我们在我们的生活当中，我们有可能会有自食其果的情况吗？当然，我们可以这样讲，那那就是我们一般的基督徒。 我们都是呃有许多的领受，从圣经，从上帝的话语，然后从别人的提醒啊，从这个呃呃圣灵的感动等等。其实圣经是充满的，就是许许多多的这个教导啊。那圣经其实也很多时候呢，也提出啊很多的这些的这个事件，给我们看到人啊会犯错，然后有这个自食其果的。 这个情形和结果，那就是从以色列人的这个生命历史啊，他们的国家历呃事件啊等等等等，都可以看到自是其果的这个情况。所以呢，在我们的当中呢，我们有很多时候都有很多机会啊，都知道什么是对，什么是错，什么是上帝喜悦，什么是上帝不喜悦，什么是上帝的旨意。 啊，这些其实我们都常常都知道，而且很长呢。就是我们呃呃，基本上是基督徒嘛，你都会呃来到上帝面前来崇拜，来呃呃个人有灵修。其实上帝常常通过他的话语来教导指引我们的人生。但是呢，那你会发觉到呢，很多时候我们知道对错的当儿，很多时候其实我们都没有去行出来。 啊，这真的是非常遗憾的事情啊！放眼而看呢，就是歧视基督徒知道什么是对错，他们都知道什么是不应该做的，他们都知道什么是上帝不喜悦的事，他们也知道。但是呢，有些时候我们会这样讲，就是很直接的告诉他、辅导他、通知他，哎，呃，不好这样做。但是呢，结果他们还是我行我素。很多时候呢，到了一个地步呢，他们。 哦，就是会自食其果。我们真的是要七九主帮助着我们，让我们呃不会跌入这样的一个呃呃处境。哦，就是形势歪弯曲，然后我们面对跌倒的这样的一个困境而自食其果，这是神对你说的话。我们一起祷告，天父上帝，我们都有这样的一个福分。 有上帝的话语啊，陪伴着我们的人生，也在当中指引着我们什么是对，什么是错。其实我们常常都知道，但是很多时候我们知而不行，所以很多时候我们可能会带一个呃，来到一个地步，就是自食其果，面对我们自己所做的，被上帝的公义来管教、来惩罚。 而在当中，我们真的是祈求主你帮助这我们，那我们在生活里面，我们是时时来提醒自己谨慎为人，免得我们面对这样的一个呃呃后果，就是我们可能会被管教而即时的这跌倒。我们祈求恩主怜悯这我们，我们如此祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。 如果还没有订阅，请你订阅，也欢迎转发啊，给其他的人得到福音的好处，因为在马太牧场来祷告，更希望你能够写几个字，我们在主里一起的交流，一起的成长，上帝祝福你，再见。